Oi, tudo bem? Se você não me conhece, o meu nome é Giovana Fagundes, eu sou atriz e comediante. E eu vou começar a postar alguns trechinhos curtos de stand-up aqui no meu canal. Esse é o primeiro vídeo e eu preciso da sua ajuda. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, comenta nos vídeos para eles ganharem relevância e compartilha com os amigos que podem gostar. Ah, e não esquece de deixar aquele like também. Posso contar com você? bem, pessoal? Ih, foi mais ou menos. Tudo bem? Aê! Agora sim! Ai, cara, que legal. Ou oh, é muito legal fazer show aqui. Mas eu queria falar para vocês que eu percebo que quando eu subo num palco, geralmente, os homens na plateia ficam olhando e pensando assim, hum, sem graça. As mulheres ficam olhando e pensando, hum, vadia. E eu fico olhando pra plateia de volta e pensando, hum, videntes. É, brincadeira. Ai. E o meu pai? Meu pai é muito ruim com internet. Ele manda mensagem no WhatsApp pra mim assim: Oi, filha, tudo bem? É o pai. Quando ele tá muito inspirado, ele me manda áudio, que é mais ou menos assim, ó. É que áudio de velho no começo é mudo. <coughs> Oi, filha, tudo bem? Fico feliz, aqui também tá tudo ótimo. Um beijo, boa semana. É o pai. Não faz nem sentido. Esses dias eu mandei vários áudios pro meu pai e ele escutou um áudio sim, um áudio não, um áudio sim, um áudio não, um áudio sim, um áudio não. E eu vou mostrar pra vocês exatamente o que ele me respondeu. Tá cortando um pouco tua ligação, tá? Tá cortando tua ligação, mas eu entendi. Normal, né? Aí eu respondi assim pro meu pai, ó. É, o pai, você faz assim, ó, você dá play nos áudios todos na sequência. Você vai ver que o sinal da ligação fica incrível. <laughs> Ah, pai, eu esqueci de falar. É a filha, tá? Vai que ele fica na dúvida. <laughs>